असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये सेट है एल का तो मैं अभी इसको पावर देने जा रहा हूं ये मैंने इसको ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका लोगो आता है फिर चला गया ठीक है तो रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं आप नीचे वाले हिस्से में इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करती है लेकिन ऊपर वाले हिस्से में लाइट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो ये जो फॉल्ट होता है ये बैकलाइट का फॉल्ट होता है ठीक है यानी कि इसके ऊपर वाले हिस्से की जो बैक लाइट है उसमें से कुछ एक डैमेज है ख़राब है जिसकी वजह से सारी की सारी कोई भी ये इसकी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही ठीक है तो बस सिर्फ इसी तरह वे ब्लिंक करता रहता है ठीक है ये इसकी बैक लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कोई भी टीवी है कोई भी एलईडी टी e ये एलईडी टीवी e है स्मार्ट पचास इंच का एलजी का तो इसमें हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि किस तरह पैनल को रिमूव कर सकते हैं किस तरह पैनल को रिमूव करें रिमूव करने के बाद बैकलाइट किस तरह इसकी चेंज कर सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं ये 50 इंच का एलईडी टीवी है तो इसकी जो बैकलाइट है वो ब्लिंक कर रही है तो चलो इसको ओपन करते हैं साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा कि ये किस तरह इसका पैनल जो है वो ओपन करके इसकी बैकलाइट या किस तरह रिपेयर कर सकते हैं ठीक है अगर सारी की सारी चेंज करनी है तो तब भी हम चेंज कर सकते हैं अगर सिर्फ जो डैमेज है वो अगर निकालनी है तो वो भी है उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं सबसे पहले बैग को रिमूव करने के बाद इसके यहाँ पे सक्रिय होते हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके चारों तरफ से सक्रिय हैं वो सक्रिय और रिमूव करते हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रू है इन स्क्रू को जब हम रिमूव करेंगे तो ये ऊपर वाला कवर जो है ये हम रिमूव कर लेंगे जब ये कवर रिमूव करेंगे ये ऊपर वाला ये कवर रिमूव होगा तो फिर हमारा नीचे से पैनल जो है हम इसको ये रिमूव कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम इसके स्क्रू रिमूव करते हैं ऊपर वाला कवर जो है वो रिमूव करके फिर देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रू रिमूव करती हैं तो सबसे पहले हम ये कवर को ऊपर से रिमूव करेंगे ठीक है ये कवर है इसका ठीक है इसको रिमूव करेंगे तो जब हम हम कवर को हटा देते हैं तो अब नीचे हमारा पैनल आ जाता है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं सिर्फ हमारा पैनल है अगर तो पैनल को उठाने के लिए आपको कुछ आपके पास कुछ चीज़ है तो आप पैनल को इजीली उठा सकते हैं अगर आपके बड़ा पैन छोटा पैनल है वो तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन बड़ा पैनल है उसके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है तो जी सबसे पहले कफ के ऊपर ये पैनल के ऊपर टेप कर देंगे यहाँ पे इसको यहाँ पैनल के ऊपर जो है वो चिपका देंगे ताकि ताकि हमारा जो कफ है वो डैमेज ना हो किसी वजह से ठीक है ये कफ अगर डैमेज हो गया तो फिर आपका पैनल भी ख़त्म ठीक है तो इसको इस तरह करके टेप लगा देते हैं टेप का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो कफ है वो डैमेज नहीं होगा किसी वजह से ठीक है अब हम करेंगे क्या कि इस पैनल को उठाने का तरीका कौन सा है अगर तो छोटा पैनल है वो तो इजी आप तो उठा सकते हैं लेकिन अगर बड़ा पैनल है इस तरह का पचास इंच का साठ पैंठ पैंसठ का तो वो उठाना थोड़ा मुश्किल होता है उसमें टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है इसलिए आप देख सकते हैं एक हाथ यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे इतना ठीक है दूसरा हाथ यहाँ पे रखेंगे फिर आस्था से इसको ऊपर उठाएंगे ऊपर की तरफ जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो हमारा पैनल जो है वो सीधा ऊपर आ जाएगा फिर आ, आ, उठा के इसको किसी हमवार जगह पे किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे ये टूटे ना ठीक है तो चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पैनल को ऊपर से रिमूव कर दिया ये पैनल मैंने ऊपर से उठाया और यहाँ पे यहाँ ये रख दिया ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैनल पड़ा हुआ है ठीक है अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसमें अगर कुछ चीज़ गिर भी जाए तो कोई मसला मसला नहीं है तो अब इसके ऑपोजिट है ये ये वाला कवर ठीक है ये स्पोर्ट है इसकी नीचे की ठीक है इसके इसको स्क्रू वगैरह तो नहीं इसको वैसे ही स्पोर्ट होती है तो यहाँ पे इसको पे, स्क्रू के साथ इसको ओपन करना पड़ता है ठीक है इसको फिर उतारते हैं फिर नीचे से इसकी बैकलाइट जाहिर होंगी फिर वो देखते हैं तो जी अब हम इस कवर को ये देख सकते हैं ये ऊपर वाला कवर है अब हम इसको रिमूव अब हम इसके ये पेपर उठा लेते हैं ठीक है तो उस तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस अभी तो इसमें इसके ऊपर वाले ग्लासेस भी सारे के सारे उतर चुके हैं तो नीचे आप देख सकते हैं इसके बैकलाइट के सारे के सारे ऊपर से ग्लासेस भी वो रिमूव हो चुके हैं एक साइड में आ गए ठीक है तो समटाइम जब ग्लासेज रिमूव हो जाते हैं तो बैक जो पैनल के ऊपर है वो दाग सा नज़र आता है ठीक है तो बहर चलो इसके ग्लासेज भी ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं ये इसके नीचे बैकलाइट है अब हमको ये तो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं ठीक है ये सारे आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुके अब हम इसकी ये स्पॉट है ये ये रिमूव करेंगे ठीक है ये सारी सारी ये रिमूव करेंगे ये रिमूव करने के बाद ये कवर जो नीचे वाला कवर है ये हम जो वाइट पेपर है इसका ये ओपन करेंगे जब ये ओपन करेंगे तो नीचे से जो बैकलाइट की जो लेंथ है वो रिमूव कर सकेंगे ठीक है सबसे पहले ये ओपन कर लेते हैं इनको रिमूव करते हैं फिर इसकी ये वाइट शीट है वो ओपन करते हैं ये मैंने रिमूव कर लिए हैं ये होते हैं असल में पैनल को सपोर्ट के लिए पैनल बड़ा होता है जो जैस जितना बड़ा पैनल होगा उतने ज़्यादा से नीचे सपोर्ट होंगी ठीक है ये सपोर्ट होती है पैनल को ऊपर उठाने के लिए तो अब मैंने इसको ओपन कर लिया अब हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ठीक है अब हमारी बैकलाइट आ गई है ठीक है अब इन बैकलाइट में अगर जो भी ख़राब है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर सारी की सारी चेंज करना चाहें तो इजीली रिमूव यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि इसको करना क्या अभी सारी सारी चेंज करनी है ठीक है क्योंकि ऊपर से ग्लासेस भी उतर चुके हैं सारी के ऊपर तो हम इसकी जगह पे नई जो एलईडी e हैं वो लेके आएंगे तो इसके ऊपर इसको नहीं ऐड तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिए तो ये ए, सेम तो नहीं इसकी मिली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सुराख थे ये नीचे लगानी पड़ती अगर सेम मिलती तो वो नीचे लगानी पड़ती अगर नीचे लगाते तो यहाँ से हमें ये पेपर काटना पड़ता था रेक के ऊपर से ठीक है इसलिए सेम अगर होती सेम तो होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर नीचे इसको इसको नीचे लगाना था उसका ये वाइट पेपर इसके ऊपर लगाना था तो सेम नहीं मिली इसलिए मैंने ये लगा दी है ठीक है इसके ऊपर लगा दिए ये डबल टेप होती है ठीक है ये नहीं ऊपर नहीं आएंगी ठीक है ये डबल टेप के साथ लगती हैं तो आप देख सकते हैं ये सारी मैंने लगा दी है ठीक है तो अब हम इसको पावर देते हैं ठीक है पावर दे के चेक कर लेते हैं तो ये मैंने पावर दे दी तो आप देख सकते हैं हमारी बैकलाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है ठीक है बैकलाइट ऑन हो चुकी है ठीक है तो अब हम इसके ऊपर इसका पैनल फिट करेंगे पैनल फिट करके फिर इसका दोबारा से रिज़ल्ट भी चेक करते हैं कैसा रिज़ल्ट है इसका ठीक है जी आप देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल इस वक्त ओके है ठीक है एल जी का सेट है बैकलाइट का फॉल्ट था अब बिल्कुल ठीक हो चुका है ठीक है